როგორც იქნა დადგა ის დრო, როდესაც რეალურად მოხდება ამ ორი სამსახურის ერთი მეორისგან გარყოფა, სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხის მგებელი უწება, რომელიც გამოეყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უკვე იქნება არა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი იქნება არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არამედ პროფესიონალი. და ხელისუფლების შეცვლა არ გამოიწევს სამსახურის უფროსის შეცვლას. ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური უწყება ის უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს უსაფრთხოებას